Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ee, tek bloktan Skyblock'umuzun yeni bölümündeyiz. Evet arkadaşlar bu bölüm aşırı hızlı şey aşırı hızlı aktığı için bu bölümü size hızlandırılmış bir şekilde izleteceğim. Bu videoyu sizden 25 like bekliyorum. İyi seyirler. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay. you.